欢迎大家又来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天呢，第一百六十四讲，神要对你说什么？ 不穷，也不富。我求你两件事，在我未死之前，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足。赐给我虚用的饮食，恐怕我饱足，不认你说。 耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以及亵渎我神的名。人心不住，蛇吞象。哎，这个其实就是要表达人的这个贪婪，人不会知住，就好像一只蛇，然后呃，将一只大象。 这个大象的体积其实是超过这个蛇好多倍的，但是它将它吞吃下去，结果是什么呢？结果这只蛇那就走不动，后来就会被发现，啊，可以说就被捕捉，那叫做自取灭亡。 所以这是一个贪婪啊，不知足的后果，自取灭亡。今天的经文这里是讲呃，祷告的事情，当然啊，在当中是两件事。不过之前我们已经有讲过有关这个虚假跟谎言的这个分享，所以在这里朝墨呃不多。 我们的重点就是讲到不贫穷也不富足啊，所以在当中呢，我们呃看这个经文的时候呢，我们就知道啊，这个作者是一个知会者，知会者其实也是性情中的人，那就包括上一次上一讲我们讲到他是客观的原因，他是一个知会者。 他应该是有聪明、有智慧、有知识、有本事，有各方面都有。但是他性情中者，他就是一个很坦白、很诚实，所以他没有虚假，也没有谎言，他就直接的表达出他自己啊，不是那个智慧的源头，他不过是一个收集智慧者啊的人。所以呢，他自己。 就在当中表示出他自己的软弱和不足，所以这就是一个智慧者。所以作为一个智慧者呢，在这里的祷告，那当然第一件，也就是说求你使我啊，不做一个虚假和谎言的人。那其实这就跟呃呃呃，跟这个之前所讲的就是。 他是一个很诚实、很谦卑，在这里呢，也包括他就是一个很坦白啊，我们可以说也是一个很直言直语的人呐，啊， <laughs> 所以他在当中，他就要表达出什么呢？表达出啊，就是他的祷告，不贫穷也不富足，啊，这个很多时候不贫穷也不富足呢。 即是所讲的，就是不上也不下，啊，不左不右，就是啊，在这个中间路线，啊，这样的祷告是有一点呃奇怪的，啊，为什么你使我不贫穷，但是也叫我不富足？其实这样的祷告可能啊，并不是很多基督徒呃会这样祷告，相信很多基督徒呢都会祷告说，让我很富足。 不贫穷，但是让我很富足，啊，所以走中间路线，然后足够就好。其实呢，不是我们常常会这样的祷告，但是呢，这就是一个不虚假的人，啊，性情中人，啊，他也不撒谎，他就将自己的这个祷告讲了出来，并且他看为非常的重要。 就是我所求的两件事，在我还没有死之前，不要不赐给我。意思就是你一定要赐给我，在我有生之年的年日里面，你一定要赐给我，啊，所以他看为非常的这个重要。那我们说他在这里所提到的是什么呢？他很坦白的，不虚假，啊，不撒谎的，坦白讲出他内心，也也表明了性情中人呢。 人性里面可有的软弱啊，人性里面可有的软弱就是什么啊？就是我虽然是来到上帝的面前的人，我也是要坦白说，不要使我哦贫穷。哎呀，这个不要使我贫穷，为什么不要使我贫穷？因为假如我贫穷的话，我很容易做什么？贫穷没有钱，我立时就会什么？我立时没钱，我就会去骗。 啊，没有的刺我就会去偷，对不对？所以很直接的，贫穷就很容易使我们去骗，去偷啊。这样的一个结果，当然就使到我们是远离上帝的教导。然后呢，我们不富裕，我们很容易穷苦潦倒啊。我们非常容易的是什么？ 我们非常容易就是埋怨上帝没有听我们的祷告，埋怨上帝没有赐给我们，那我们就很容易在当中就是犯法得罪上帝了。啊，另外一个呢，他就说使我不富足，诶，使我不富足呢，诶，这个就是相反的哦。前面是讲穷，这里讲富足。为什么叫啊不使我富足呢？因为在这里是。 非常困难的一个祷告。说实在的，我们基督徒有哪一个哦祷告说上帝啊，给我不成功、不富足、不升职、不加薪啊？我想基本上我们也不大会这样祷告。就算你今天听到这个信息后，你认为是这是圣经给我教的，我想你或许也没有这个胆量哦去这样祷告。 不过真理就是真理，圣经的话语就是这样讲，就是他的祷告就是使我不富足。为什么是这样呢？说实在的，没有人会嫌嫌那个钱多啊。我们面对钱财的事，我们大概都会说：“哎呀，多多益善，对不对啊？”但是人性里面就是这样，上帝，你使我不富足啊，不贫穷，那不贫穷，那就说明我有咯。 啊，啊，不贫穷啊，相反就是说，哎，我有了啊，我有足够了啊，但是在足够的时候，人性里面的贪婪就是蛇吞象的贪婪，那就很容易是说我要有更多，我有更多的富足，我更多的成功，更多的财富等等，所以人就不知足。当你在当中如此的时候，你就好像圣经所说的。 那可能呢，就是我饱足的时候，我就不认你，我会自认为自己了不起，我认为自己不需要依靠上帝了，所以我就不认你。而实在的，在这个基督教的信徒的圈子里面，啊，就是有关贫穷的事、富足的事，其实呢，不论是贫穷或富足。 它都可以使到我们远离神、埋怨神啊，然后在当中亵渎、跌倒，甚至是犯罪的可能性啊。因为我们知道啊，贫穷真的是很多时候使到我们呃在生活上有非常大的这个呃挣扎，然后可能也会给魔鬼留地步啊，魔鬼会制造一些犯罪的机会给予我们。 所以，我们真的是可能学会犯法啊，然后我们会得罪上帝。在基督教圈层里面，呃，偶尔也可能会听到，啊，呃，为了这个财富的事情铤而走险，基督徒也是有的。当然，很普遍的，啊，那就是基督徒啊，又骗啊，偷啊，其实也不是什么大不了，啊，也会真的是，呃。 发生在我们的圈子里面的啊，然后呢，富足后呢，啊，就是我们所说的饱暖思淫欲嘛，哦，啊，你吃饱了啊，你感觉温暖了，你就会想什么思淫欲，那想欲望的事情，想欲呃呃性欲的事情啊，色情的事情啊，你就会想过这个奢华宴乐享受的日子里面。 那当然，这样你也哪里还有心机去想到幸的事情？你当然就是呃呃，就会得罪上帝了啊！所以贫穷也好啊，富足也好，都可能会得罪上帝。所以我们在这里呢是被提醒啊，我们真的是要祈求主帮助着我们，我们真的是凭着信心向上帝祷告，说上帝哈。 在我有生之年，哦，你就赐给我不贫穷，因为贫穷可能犯法；叫我不富足，可能免得我不认识你。所以，啊，这是我们的祷告。我们一起来祷告吧，天父上帝啊！我们知道我们都是软弱的人，很多时候我们缺乏的时候，我们就会有埋怨，我们可能会离弃你。 但当我们富足的时候，我们又可能会得意忘形，我们就会啊不忍主你，所以，我们真的是祈求主你怜悯我们这样的软弱，让我们在你的面前，我们警惕自己，我们又知道高奉耶稣基督的圣名，阿门。请代为转发啊，让更多人能够呃来去订阅。 能够得到啊圣经的教导，请在这个 YouTube 写一些感言、看法、意见、问题啊，让这个甚至是世界各地的人都能够看到你的一些想法啊。再见，上帝祝福你。